来，欢迎收看六月十三号天天开心。本来老爹是要改版本，但是呢，呃，那个叫什么机器还没有送过来哦，可能是下个礼拜左右哈，就会迅速的改版本了哦，请朋友们稍等一下，请朋友们稍等一下。好了，我们来看一下今天的礼拜六的开的牌，零一，哦，零四一二三三三四，有个是连号牌。 相信啊，有无？相信啊。这组牌说冷不冷，说热不热，三只冷牌，两只热牌。哦，三只两冷牌，两只热牌，哪两只是热牌呢？这个零四，这个三三。哦，控数个三三，哦，真的蛮多人在盯他的。但是呢，开的零一，泰国贵，拉萨贵，哦，真正是泰国贵，拉萨贵。 啊，坦白讲，也比礼拜五啦吼。你看礼拜六下注的人比较少哦，但是哦，中奖也比礼拜六好。哦，礼拜六就大家大家今天咁加加要死安尼，这样袂见效哦。啊，今仔礼拜六，礼拜六都较好淡薄。好来，咱跳来看，咱跳来遮来看板路。来，咱来看板路。哦，老弟个放阿多，老弟个放阿多。吼，安尼逐个看详细，好不？好来。 好来，啊，安尼就大，安尼就大，好来，来，咱来看，咱即晚来看，好来，控诉零四，有无？敢刚讲起来，好，零四为什么去用拖落？来？请看精华，来，那个我们的小编上精华，哒啦，啊，零一会有机会把零三给拖下来，有没有？零一零四拖零三零四下来。 所以今天的怎样子？你开零一零四掉零三零四嘛，对，零三机会有，零三机会有，哦，零三会有机会哦，哦，零四连庄也是有机会的哦，所以今天零三零四都是有机会的哦。啊，阿诺老爹讲诶，零一哈有机会带零四，然后零一哦，这次零零一零四有机会带一或四会把它带下来，好，带零三零四啊，零一有机会带零三零四下来啊。 哦，所以零四，哦，也很多人在采用。哦，我们把精华看一下，或者是看上一集的，哦，四分四十五秒到五分十秒，哦，上一集的都有保留住，哦，大家都也看得到。哦，恭喜有零四有众朋友们，恭喜恭喜恭喜恭喜。后来零四零九，哦，零九过来嘞，一三，哦，亏开一三三二加三三三一三三，哦，后来。 今天的板路怎么抓？老弟来告诉你，来零四，来来来来来零四，有机会下什么？二一二二，来零四二一，五宝哦，零四二一二二，五宝零四二一二二，好，所以零四二一二二可以关心一下，好，来零九控九来，控九爱注意一下，来控九爱注意一下，来来控九。 加来零九来二八零九来二八零九二八三口那种机会哦零九下二八三零那种机会二八机会比较高哈自己来斟酌来做考虑一下哦二八三零好，好啊零四呢哦有人跟老爹讲有机会带二一二二好，自己看的牌自己看一下哈有零四带这个二一有没有哦零四带一二一有没有零四带二一二二有没有哦。 二一二二二八三零，请注意，好来一三来一三，某些在叫医生哦，哈，某些在叫医生哦，哈，来一三带二七，一三带二七，哦，一三带二七的几率很高，哦，好朋友们，尤其是你看哦，刚刚有二八二七二八零号也是有机会哦，我二七二八零号也是有机会。 其实老爹吼，我感觉讲我播报吼，有当时吼速度伤紧，我逐个惊会缀袂着，吼啊家己号码家己爱抄起来，吼二七二八有机会，吼二一二二可以关注，三零也不错，好来三二三三诶带啥物牌来，其实吼三二三三哦，有刚讲讲就歹你啊，啊像有人老爹讲诶，相生啊张有有机会，相生啊真正会食我啊，有无？ 哦，相信啊，今天该下来啊，有吼，好，后来我们来看另外一种的板路好学生，下面就板板路好学生，来，咱来看，咱来看这个矿力零二有哇哈，十五级，这嘛嘛十五级啊，零二是不是该下来了？如果你要当好学生的话，你是不是该下来？哦，有机会哦哦。 要观观赏的人，要有机会哦，零哦，有机会哦，好来，零四来，一机两机一机哦，有没有机会连庄呢？零四曾经有连庄过，会不会连庄呢？零四值不值得再投资呢？兄弟们，你们自己考量，你们自己考量，好不好？好，你们自己考量一下，好来。 零六空一格开启，零六空一格开启，这时候又空一格了，零六会不会开呢？零四带零六，零四带零六有机会哦。嗯，怎样？哦，大家注意一下，现在老爹从刚刚到现在都是在讲板路哦。哦，我还没把一些，就是说哦，那些呃 FB 的朋友没有，还还没有把他们抓进来哦。我现在纯粹讲老爹走的板路牌，哦，老爹走的板路牌，好来。 那来看一零，来一孔，我现在注意，好来哦，一孔上次有六期没开，开两个有没有？现在也是到六期的它的关卡了，零六要不要？零六要不要？哦，我是很想要了哦，零六要不要？啊一零，啊，家一零要不要？哦零六我很喜欢的开始，哦可不可以？可以哦，哦，可以哦，哦所以。 这个东西啊，请大家来参考一下，哦，好来一五，李广，一五也是曾经空一格开开过一期的哦，现在空一格喽，机会会不会出现一五？会不会出现？哦，来李三，你看九期、十期、四期、三期，有没有好宝宝？都蛮近的哦，那二三有没有机会开出来？ 好，今天的十个号码，老爹决定。我不想要，我想要挑战 F B，换我决定看看，好不好？好，今天十号码，我自己抓， <laughs> 我自己抓。哦，来二四，二四曾经有中间中一格，继续开始狂开。二四开了之后，会不会空一格开始开？二三二四，有机会。二三二四二中一，哦，有机会，有机会。 好，那我们看到三三来，三三曾经连庄过，三一三三空一格，三三会不会连庄下来？三二三三两个号码很容易掉一颗下来，那会不会是掉三三这一颗呢？哦，会不会掉三三这一颗呢？哦，拭目以待。来，三六来，你看哦，两级、一级、五宝、四级、七级、三级，曾经有一期之后开三六，机会有没有？ 哦，机会有没有？好，今天现在来讲的话，老爹来讲的话，现在是属于老爹这一部分的一个板路牌，跟大家来做一个分享。好，老爹这一部分的板路牌，跟一个跟大家做一个分享。好，所以今天呢是没有上任何 FB 的，今天全纯纯粹都是老爹的板路牌。哦，纯纯粹粹都是老板路牌。好，那我们晚上六点见。 啊，五点诶，应该是五点半见。对不起，改五点半嘛。好，我们五点半见。为什么呢？大家想早一点来抓牌。好，头奖列车即将启动，订阅小铃铛，来交朋友。好，好，我们明天见，拜拜。